the water. Out of Stalingrad. I'm cooking the water. You are cooking the water. I am making the clay. We are living together. And everybody goes, hey. La la la la la la la. La, la, la la, halt immer nach einem geilen Song. Hä? <laughs> Klingt halt immer nach einem geilen Song, egal was man macht. You are cooking the water. The water. I am making the clay. I'm cooking the water. We are living together. The water. And everybody goes hey. I'm cooking the water. Pros von uns zu lernen ist famos, denn wir sind schlichtweg Glorio. Ob Zombies, Geier, Wolf oder Hund, deren Leben ist nur ungewollter Schon. Kolle ins Gesicht, weil an den Schlund, dann noch zerlegen von You are cooking the water. The water. I am making the clay. I'm cooking the water. We are living together. The water. And everybody goes hey. I'm cooking the water. You are cooking the water. Survival für uns, Survival für euch. Einmal überleben oder doch enttäuscht. Jeder wie er will, jeder wie er kann. Und wirst du dann gefressen, ist das auch nicht von Belang. Wir gehen aufs Feld, wir ziehen in die Schlacht. Wir klatschen Zombies bis spät in die Nacht. cooking the world. We are living together. The water. And everybody goes hey. I'm cooking the water. Looten hier. Leveln dort. Städte plündern und schnell wieder fort. Metall zerbarst. Knochen auf. Rigoros, so ist unser Brauch. Wir lieben es uns hält niemand ab. Es doch versucht wird zum Döner Kebab. Noch Soße drauf und umgerührt. Folgetag wieder abgeführt. Survival-Profis, ja das sind wir. Löcher graben von Tür zu Tür. Wasser kochen fällt uns nicht schwer. Nur wir beide haben diese you are Cooking the water. water. I am making the clay. I'm cooking the water. We are living together. water. And everybody goes hey. I'm cooking the water. You are cooking the water. water. I am making the clay. I'm cooking the water. We are living together. water. And everybody goes hey. I'm cooking the water. You are cooking the water the water. I am making the clay. I'm cooking the water. We are living together. The water. And everybody goes hey. I'm cooking the water. The water.